ხვრელები ქმნიან ხიდის ქვეშ სიტყვს ამ ვიწრო ხიდს ქვეშ გეძახი გიხმ ნახი გიხმო ზელდა შალაკ ასევდეს ცხოვრება ტულია თანაცე ვიძრო ანგელა ფულია ხანას დონ თითქო ფიქრები ქნიან ხედის კვესიკოს ავიძრო ხიც ქვეშ კეთახი გიხმო მუშინ ზევნახე ყვით ოფერებში იმალებოდა თვარეს თან ერთად ეს დღეს ჩვენ ზეგრე ვიქნებით თვარე ვიქნებით